Hello，大家好，我是阿谦，今天要来告诉大家一个好消息，我跟阿神还有阿弟将会在八月二十号举办一场 YouTube Creator Day。在 YouTube Creator Day 里面呢，我们三位会分享很多成为 YouTuber 的成功秘诀，还会分享很多我们的经验。如果你对 YouTuber 很有兴趣的话，千万不可以错过这个非常好的机会哦。活动主要的对象是订阅人数介于一千到一万的人。如果你的订阅人数还没到一千的人， 不要担心，不要气馁。如果你在活动开始前呢达成这个条件，你也可以参加哦。未来呢，我们也会举办很多类似这种活动，你也可以来参加哦。如果你的订阅人数刚好超过一万，你也是可以报名的哦。我们会在活动开始的三到五天，用信件跟你确认你是否报名成功。最后在这边告诉大家，这不是一场我们三位的粉丝聚会，这是一场分享我们经验的聚会，让你可以在这个聚会里面学习到经营 YouTube 的小技巧。 让你在这边可以认识其他有趣的创作者，让你未来可以成为像我们一样的 YouTuber。哦，对了，报名成功一定要来哦，我们期待你的到来。那我们八月二十号再见，拜拜。成为 YouTuber 的成功秘诀，还有还有，我们我们活动的对象主要就是介于一千到一万，一千到一万。 一万到一千，一万到一千，一千一万。